Me pongo cadena like si fuera late. Un par de problemas, so I'll see you later. Tengo buenos que viene de a 20. Tengo candida, baby, I'm so dangerous. Me pongo cadena like si fuera late. Un par de problemas, so I'll see you later. Tengo buenos que viene de a 20. Tengo candida, baby, I'm so dangerous. de speed it up, yo traigo mi dope. Poco tu shit ya me ya llegaste al tope. Cada letra que sacas ya me suena torpe. Un par de bombas quemadas, ya taking my torque. No va para, tiene la fuerza de pólvora, yeah. Bitch, you call me out, estaba fuera de la zona. And then you calling me now cuando estoy lleno de sobra. Si viene a frontear, yo le digo a tu este Lo mando a trotar, te preocupo por mi flavor. Si viene a frontear, yo le digo a tu este lo mando a trotar, te preocupo por mi flavia. Me mando a trotar, te preocupo por mi flavia. Me pongo cadena like si fuera Un par de problemas, so I see you later. Tengo buen que viene de a 20. Tengo candy, baby, I'm so dangerous. Me pongo cadena like si fuera Un par de problemas, so I see you later. Tengo buen que viene ya